رجل ولدي جاني في صندوق قتلوه تحموا فيه قتلوه ولدي خ... معضوض من ظهره كرونته مفزوعة خلعوا له كتفه ما خلاوش فيه هذا ما نقولك نحب حق ولدي يظهر حق ولدي أه، خويا قيس هذا بالحومة روح للدار أه، دخل دوش بدل حوايجه حجم آه، وجهه وخرج عرضوا بابا قال له بابا وين ماشي قال له بابا شنو تحب عليه تحب على الدخان هات نمشي نجيب لك الدخان هو مشي على اساس باش يعمل طلع على خدمته ويرجع كاي عازب كاي واحد خارج الدار هو خارج من هنا وخرجوا خرجوا له جماعه ال stop نتاع الورديه نحب ناكد انهم الستوب راهم نتاع الورديه خرجوا له خويا نحب نوريكم التصوير هذيا يا رسول الله يا ناس يا عالم بجاه ربي هالإنسان هذايا يتضرب ينجم يتضرب من 15 واحد 15 واحد يضربوا فيه شدوا آه، الاولاني هذا اللي ضربوا شدوا بلغتنا معناها العامة منقلوا قلبوا لتالي منقينا جا على راسه وانا اللي ناكد اللي نتاكد واللي متاكده منه عنا الشهود انه خويا مات بالوقت ويعفسوا فيه بساقيه يعفسوا فيه بساقيه يعفسوا فيه بساقيه معناه انسان ميت خلعين له كتفه مضروب على راسه عاضينه آه معناه تشمتوا بيه عليه هو ارهابي احنا سمعنا من غدوه التسعه متاع الصباح من غدوه شوف لا علمونا اللي هو مات لا علمونا اللي هو تشد مشينا سالنا عليه في الثكنه متاع هذيا متاع الحرس مشينا سالنا عليه قلنا لهم آه، جاكم شي واحد اسمه قيس هكاك قلنا لا ما فما عندنا حتى قيس قيس ميت هما ما عندهم حتى قيس وقيس راهو ميت جاوه آه، مش آه، شاكين معناها مشبوهين في الزطله الأقاويل ما تكثر والاشاعات ما تكثر على اساس انه آه، يحكيوا متداول هكايا انه بلع drogue ولا شنو ساشيات هذوما بلعهم ولا شنو سمح كيفاش اعطيوني المخ اعطيوني العقل انسان دوب ما راهو شدوه قلبوه ضربوه وقتاش باش يبلع نفرضوا خويا قيس يتعاطى في المخدرات ولا عنده المخدرات مش انت اللي تحكم عليه مش انت تحكم عليه بالموت انت سلموا للعداله وخلي العداله تاخذ مجراها ما تحكمش مدى الحياه احنا العداله هي اللي قالت واحنا نراو خونا حي نحبوا هذوما يتحاسبوا نحبوا حق خونا يظهر والحكايه هذه نحبوها تكون حكايه عن طريق الناس الكل في العالم نحبوها اللي صار لخويا راهو باش يصير الجاري باش يصير هذيك باش يصير باش يصير لخوك باش يصير الناس الكل نحبوا الحاجه هذه نوقفوها انا متعادم بيتزاريا في بالي باش نمشي ناخذ ساندويتش باش ناكل رافي قيس هابط وراه كان في واحد واحد جاي يجري وراه ماني اقدع جري وراه وخطفه من تالي وبرك عمل لك سالتو نتاع ليوت معناها كهبط قيس هبط على راسه معناها على كرونت تلموا عليه البوليسية الكل جاو منا ثلاثة زوز مغادي و شدوه هبطوا هكا طرشقوا له ظهره شدوه بالمجد وبالكف وهو وهو مات في اللحظه هذيك في الهبطه نتاع اللي فيها البوليس من الهبطه اللي هبط فيها كرومته تكسرت خاطر هبط كله على راسه هبط على راسه كرومته تكسرت خاطر ما عادش آه، يتحرك ما عادش هما مازالوا يضربوا راهو يتسكبن راهو آه، كلام اخر فهمتني والمجتمع ركبوا له الميسنون يسبوا فيه فهمتني وكل شيء وهزوه ورموه في الكهرباء كاس الشوريق كان تمشوا تدخلوا البوشوشه ويدخلوكم وتشوفوا فهمتني راهو آه، شيء اسف العباد كيفاش مضروبه وملوحه ومتيشه وكل شيء انا يحكي لي صاحبي كان موقف في بوشوش عنده مده آه، مشاو وزاروا بوشوش فهمتني نعرف جايه من حقوق الانسان ولا شنو مشاو باش يزوروا بوشوش سمعوا بهم في الليل يحكي لي تبدلت الجراري تبدلت الجراري كانوا يعملوا فيهم كليه بياكلوا في وحده هكا تبدلت الجريري جابوا لهم الم... جابوا لهم الماكل جابوا لهم كل شيء ونظفوا الدنيا وريقلوا كل شيء فهمني ونبهوا عليهم اللي باش يتكلم راهو باش يصير فيه هكا وهكا وعباد خايفه فهمني وعاودت يوم مشيو بعد ما روحوا تاع حقوق الانسان والوزاره اللي جات سمعت هكا رجعت الحكايه كما هي معناها مازلنا نعيشوا في عهد بن علي ولا اكثر قيس تو مسكين توفى الله يرحمه ظاهر الحكايه والعباد شهاد مش عارف شنو وما وقفوه ماذا خذوا حق الناس من الاخر قيس اليوم هكا غدوه هنا بعد غدوه ذاك بعد غدوه ذاك بعد غدوه ذاك